Witam. Kolejny dzień, szósta rano. Kolejna odpytajka. Zdanie brzmi następująco. Czy może mi pan teraz nie przeszkadzać? Czy może mi pan teraz nie przeszkadzać? Wersja niemiecka. Können Sie mich jetzt nicht i wolne miejsce. Können Sie mich jetzt nicht... Variant A. Stehlen, stehlen. Variant drugi. Stahlen, stahlen. Variant trzeci. Stören, stören. I Variant ostatni. Stohlen. können Sie mich jetzt nicht. I co będzie? Oczywiście stören. Stören to jest przeszkadzać. Uwaga, strasznie ważna rzecz przy tym czasowniku stören. Mamy w polskim przeszkadzać komu czemu. Ja przeszkadzam tobie, ty przeszkadzasz mi. E, sugerowany jest datyw w języku niemieckim. Uwaga, to nie jest datyw to jest akusatyw. Stören łączy się z czwartym przypadkiem. Ja przeszkadzam tobie. Ich störe dich. Ty przeszkadzasz mi. Du störst mich. Nie mija, nie dia, tylko mich i dich. To jest akusatywowy, akusatywowy czasownik. Straszna ważna rzecz. Tak przy okazji. Wszystko. Dziękuję bardzo i zapraszam na kolejną odpytajkę. Cześć.